Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Heute sprechen wir über Reisen. Ja, viele von euch, danke wieder an die guten Fragen, fragen eben nach Möglichkeiten, etwas zu sehen in Paraguay. Und zwar etwas geheimere Tipps, also Reisetipps was man im Prinzip in Paraguay sich gerne anschauen sollte. Und darüber sprechen wir in diesem Video, okay? Also bleibt mit mir, ihr seid herzlich eingeladen, wir sprechen über 10 Reisetipps in Paraguay. Wie immer, Top-Wetter, schaut euch das an und folgt mir einfach unauffällig, okay? Bis dann! Hallo. Unsere Reise ist zu Ende. Ich bin mir sicher, es gab auch ein paar gute Reisetipps für euch. Sicherlich könnt ihr auch nutzen. <laughs> Falls ihr eigene Reisetipps habt bezüglich Paraguay, bitte unten in den Kommentaren am besten aufschreiben, einfach mitteilen. Eure Erfahrungen, eure Reisen, teilt alles mit mit, wo seid ihr hingefahren, hat euch gefallen, wo könnt ihr noch sonst hinfahren. Auch für andere ist es wichtig, okay? Also wie immer, liebe Grüße und das Video immer an andere teilen. Nicht nur für sich alleine behalten. Immer Like nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, bis dann. Ciao, ciao.